Ah, omusajja yalabikiddeko jjo ku lunaku lwa jjo mu butambi bw'enjawulo naye kena postinzeeko yagenze enaggalabi buddo okwetebeka ku ntebe oba enamulondo ku namulondo ah, yenyini yenyini kubatikkirira omutanda wa buganda oba kabaka wa buganda oyo nno naye yabadde diversion ng'eteereddwawo gavumenti y'omupembe yosolotaosa mutano wa kalekezi wepo ne araje ngaakimanyiko bulungi nnyo era bwazze olwaleero okujinika ebirindira mwami otasobodde kukyogerako okujjako kukinambuka ngaali nnyo olusozi nga tali mu ngatto nga yogere bitakwatagana so nga ate abantu bandiyagadde okumanya omwami ono yatuusa atya kugenda mu mbuga enkulu etikkirwako kabaka wa buganda okuba nti yeetyebeka nga ajjire mu byambalo ngaate yeefudde nti mulalu ngaate ategera bulungi bano tubamanyi bulungi nnyo abantu bano bawebwa ensimbi nga banabaga nti omwami ono mu kunoonya ensowole okuziteeka mu bwakabaka omuli abalangira n'abambejja wepo n'abantu abantu abatyebeke baleeta obuleesi mu buganda okukola emirimu gino omwami ono era namubuuza munamawulire omusaiti nga tasobodde mubuuza kibuuzo kino nti ekintu ekyagenze enagala ebibuddo kyabadde kitya tasobodde mubuuza yensonga lwaki nti era buli mugwajja okwogera ku tv ayogera akinambuka nga n'amagulu agasudde ebbali kubanga zembeera z'abantu abagwira abatwetwebaka mu buganda nti empisa bayina za munguba babuli okusala bemeya na kujja ku TV kutandika kuogera nti jobera nti yatandika obuganda nebo ono mbuza atandika okutambula ngo omuganda tagenda kubuya wa jajja we nomu yesongolwachi yetafayo obuganda busana kubanga tayina kyafunamu kiyajja okufuna yakifuna dda yafuna amataka yafuna ensimbi n'okuwujja ebiwojjolo nga guli omulimu gwe gweyasigaza kubanga takyana kyatugaba mboganda ali irigale oba muntu amenyi w'amateeka ali mboganda atateekeddwa okubeera talina ndagaano yerimu mukkiriza kubeera mboganda adde okufuga olunaku n'olumu yensonga lwaki akozeseza ensimbi za state okutandika okusasula emitimbagano ku social media okutandika okuteekayo obulimba obukadde nnyo wanano wenja okubaliza bannayuganda mwenna mwebale nnyo okuba nti mukyajjukira bwinoono nemuleeta mumuteeka mudde okuswaza bonna babuloga abasasulwa ensimbi mujjukira nabagamba nti omumpembe yasasula babuloga basinga obungi abaali bayita ba nup kumbe baali banyampi nga batuwe kwesi mbalinda bulinza ekintu wekiyiikira nabo bennyini betubalira muli nti bantu babuloga ba, ba, ba, ba, ba, ba nup kumbe baali basasula ba, ba, bali bali bali pidde tokota nga bagala kufuna ofunye omukisa nga mukimenti abantu bangi nyo befula kye batali nga ate kituufu si kyeba kisi kye bali otogerere sawa zina abantu bano bonna mubaswazizza buli ajja ebifaananyi history mutaddewo kati bali ebekubya endusu bali ebekubya ebimiro nga ate kikulu bakimanyi nti basasulwa ensimbi ze balina okukolera okukola ebintu bino so nno yensonga lwaki mbagamba nti mugende mu maaso n'okuexposinga abantu bano ne diversion endala yeyomvubuka ono eyeyita edi kenzo musuuza ne mukazi we omuntu gwalabidde emyaka ndoozanga 15 emabega okumuleeta esaazi nokumulaga show media mu ye mukazi we ekyo nakisasulira estate okuba nti kibeerawo kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti omwami ona si mulungi mukola diversion naye asula mpigi ku bikondo so ezo diversion njagadde obategeeza muleme genda ku buli kimu kyemulaba ku media kubanga ebintu bino bitegeke okujja ebuuzo ebuuzibwa one eggwanga wetwogeza essaazi no liri mu buzibu teriina mukulembeze nkiddamu eggwanga otyogeza essaawa zino tirina mukulembeze eyo ŋenda gendayo nga nfundikira ekigula luggi ekigula luggi nkifundikidde ntya nkifundikira bwe nti bw'oba omanyi nti oli musajja mukulu ng'okuza emyaka bw'oba omanyi nti oli mukyala mukulu ng'okuza emyaka bw'oba omanyi nti okyayagala obulamu bwo ekintu kyonna ekiyitibwa eky'okugema kyesonyibwe mujisi ya tuita Uganda ngafundi kile chigula luji omuntu ye nangu limu na Uganda otegira bulungi ochagala omusana gu kwa kile ochagala okulia kudigobele kuomele ochagala okula kuba na wazukuru we ware ekintu kibayita okugemwa bobo funye enkenyera nga bulijjo genda okozise eddagala lye nabawulira n'omusawo lye babuulira mujja kuba bulungi kati nakafuna essimu eziwera enkumi ebbiri nga zinneebaza okubajja mu buwambe obwekirwadde kye baali babataddemu ne bejjanjaba ne bawona kati gwali eyo nga bakwata kutu ogende bagende bagenza kugema munange ojja kukifuuwa ng'okiza munda nze nja kuba siriiwo nfundikira mbaga oba amanyi nti okyagala ensi ekunyumire weewale ebintu byokugema era sigala ngaoli ku mulamwa mwewale ebifo ebirimu abantu abangi mwambale obubikka ku mimwa munabe mu ngalo ate oba tolina kyogenda kukola wantu sigala mu makaago kukuma abaana bo ekigula lugi nkifundikidde ngenda tandika puroguramu eyaleero puroguramu ya leero ngenda gitandika bwe nti natandika wano nenzija ku mukutu guno ne mbagamba nti okusinziira ku rikodi ze tulina n'ebyafaayo mu uganda abasajja abatudde mu yafeesi eza gavumenti bali mu bukyamu ne mbagamba nti abakyala n'abaami baddukanya minisitu ezimu tebaasoma empapula balina za nassaloodi neddiguli njingirire bwe baba baafuna diguli zino nga baazifuna mubutuufu bwazo ebintu bakola tebabiteeka mu nkola kyetuyita practical bo baasoma muwawa olw'okuba nti bafamire y'emu naye mbagamba bannange musooke mwegendereze nga temunagenda kugemebwa ddagala eryo aba ne muŋŋamba nwanyisa enkulu akulana simanyi babuloga bakola batya ne mbagamba ne temugenda ne mbabuuza lwaki eddagala lino liteekeddwa mu masemakkati wa uganda ye buganda wokka ekibuuzo be nkibabuuza ne mbagamba lwaki kafyu ateekeddwa mu buganda wokka ekibuuzo ne nkibabuuza nembagamba lwaki bizinesi z'omubuganda zebagadde ekibuzo nekibabuuza temwanziramu nembagamba nti eddagala eddagala lyebabasabira okubaleetera obagema eddagala lino ffu bwe lituuka mu uganda nga livudde gye livudde balitwala mu balakisi z'amagye ne batempalinga nalyo ne bamikisingamu obutwa aba tebagamba njogera bubi Nemba gamba mbaddamu eddagala lino libaba kuba eddagala fu baina ebintu bebateekamu ne muwakana. Kati bannange ndowooza bagamba atali kutambulya ku sibira ya menvu embuulire tefa yonna. Lwadde terumulusa abantu bangi bafudde abantu bafudde nga bafiira mu nnaku bbiri ekitali ku likodi mu nsi yonna nti ssenyiga kkumi na mwenda alumima mawuggwe atiri omuntu mu nnaku bbiri tekiriiyo. kibadde uganda wokka olw'ensonga badde ne mission enteeketeeka ey'okutandika okutta abantu okuweza omuwendo gw'ennamba okufuna ensimbi okuva mu bitongole byenjawulo ebyengaba ensimbi omulimu bagukoze era njagala okusaasira bonna abafiiridde mu kintu kino mukama bagumye kubanga ffenna lyekkobo naye nga mufudde mbukyamu wano nno wenjagala okugamba bannayuganda buli omanyi tiwafiiriddwa omuntu wo bwe kiba kisoboka ddayo ku kijje baamuziise okebere omuntu gwe baziise ekisooka yeye ekyokubiri bwoba osobola ddayo ku ntaana mukebere omuntu mugjeko samples mugende mukole die mugende mukole postmortem entuufu kino kigenda ku lumu na uganda yafiiriddwa omuntu lwaki ntandise bwe nti bw'omanyi ngaoli munauganda walabye akatambi akafulumidde ku terefayina emu eya uganda gye muyita national tv eya ntv eyalaze lyafa litya lyatuuka litya okufa kyekibuuzo era ni ayina obuyinza ku kintu ekyo bo mumawulire bagambye nti abantu lunaana baakubwa eddagala effu bannyabo ne bassebo njagala bategeeza abantu tebali lunaana buli muntu yenna eyafa abalibwa abalibwa ku nnamba ey'abantu abafudde nga batisibasibasibatte abaakubwa eddagala effu okunoonyerezebwa kugenda kukolebwa abantu bano babakuba biki kubanze kyemali babakuba butwa ekyo nga nkimaze nina ekintu kyengendo bagamba mugenda kubeera surprised mujjukira mu 1986 nga yakawamba kyeyakola e masaka okuleeta banneekolera jyanga obbajja e tanzania ne rwanda ne congo n'abayiwa e Masaka n'abawa abasirikale abaga abasirikale abaganda bonna bali kulanke zaagu n'abali ba Polojo ne beegadanga n'abakyala abo n'abasiga obulwadde bwa siriimu abaakunkumukanga ebiyenje bagambye nti siriimu yasiboka Masaka kyotera yasanya ebitundu ebyo ne basajja baganda bali majje ne bafa kaali kagenderera era omutego gwali gwa kutega baganda okuba nti bakola ki babasaanyaawo kati eddagala lino baalireeta nga bagenda ddi kubamu obutwa era kye baakola bulungi nnyo njagala obabikira mu butongole baganda bammwe bonna bataata bamwe bakojjabwe basengabwe bafudde bafudde olw'okuba nti babakuba obutwa mu kubakuba obutwa omusajja yavuddeyo n'akwata vidi n'akwata vidiyo n'agamba nti eddagala lebaleeta erimu lebalega minowota thats not minowota era tebakulimba nti waliwo gavumenti omuntu gwenoonyambu yakola eddagala nerifutaliijo ekyo tuyita kama fraging ekyetuyita premeditated speech oba premeditated message gyebakusindikira in advance bejjeko omusango okuba nti ekisooka bakuba abantu obutwa ekyokubiri batta abantu ekyokusatu baali bamaze okufuna golo yaabwe yensimbi ebintu biri bisatu eyo emessage bagisindika okulaga abantu nti bano baagala kwejjako omusango era ne bagaa nti balina abantu banoonya abakola eddagala lino oba okulikyusa oditetempalingana lyo no its wrong the truth is abantu bonna abaasooka okuwa eddagala emitwalo ekinaana baakuba eddagala fu ate okubabikira ngaobudde bukyali ntegezeddwako mbagambe bomanyi nti wakuwa eddagala lino ngaera okyali mulamu okyassa nga kubiseka kasubi ntegezeddwako mubitundu omuli amambuka ga uganda nesemakkati wa uganda wano wali mu buganda region munaku mpawe kaaga buli yafuna empisa eno genda weekebere omusaayi gwo omanye ki ekikuli musaayi drowuni yaŋŋambye nti ku ddagala limu libaakuba abantu mu buganda ne munathana uganda lirimu empita mbi ey'akawuka akasiriimu nkusaba nnyabo bassebo ogende weekebeze estatasi yo mu bulamu obwo omusaayi gwo okebere ki ky'olinamu drowuni yaŋŋambye okusinzira ku soses zaayo ne zeyalabyeko ne zeyafunyeeko samples tebaba bakuba buto bokka babakuba n'akawuka akaleeta obulwadde bwa siriimu mugende mwekebere sitatasi yammwe nga bwe muli bwobadde omanye embeera yo nga tolinamu kawuka ako ng'essaawa zino wakafunye oba oyinza obutakalabirawo saawa zino oluvannyuma lwa myezi esatu kitegere tewakajja embwenzi kakubiddwa mu ddagala eryakugemeddwa bino sikuwaayiriza kubanga gavumenti gye tudiringa nayo tugimanyi yakikola mu 1986 ez'ekikola nga waliwo n'omukungu omu uganda gwe baakikola mukazi we yagenda okuzaala abalongo omukyala bamukuba omusaayi gwa siriimu bwe batuuka okumala ngaamaze okumala abalongo batandise okukula okuddamu okwegadanga n'omukyala omukyala yeye amaze ofuna akawuka era nolwo naafuna akawuka erera ku ddagala lya arvs so ye gavumenti gye tudiringa nayo ndooza mukitegedde so buli muntu ali eyo ngaobadde weegemesa baakugema nkusaba mu bbanga ttono nnyo ogende weekebeze sitatasiyo naddala ku hiv wandibanga wakubwa akawuka akasiriimu nga tomanyi ebintu bino abasinga obungi muwuliranga firimu oba sineema zino enjogerere naye bigenda okumala okuvaayo ne mugamba naye ebintu bino bitwawula byali bituufu of course nga biba bituufu nze omulimu gwange siina gwe nwanyisa sirwanyisa buloga yenna sirwanyisa gavumenti nwanyisa obuyaaye obufere n'obutasobola kuwa bantu information ntuufu n'ebikusike mu bimutasobola kufuna ebyekwese mu kintu kino so njagala bagamba eyo gye baavuddeyo omusajja n'akwata ka, ka video n'agamba nti eddagala lyabadde fu buli afiriddwako omuntu we genda ofune esampo y'omuntu wo okebere ekisooka baaziika ye omuntu wo ekyokubiri sampo postmonte mukole gundi eyammwe checkup yammwe ejja kuba tekwatagana ekitegedde ejja kuba tekwatagana ekyo nga kiwedde mwenna mukwatagana bwemba mwagala okumanya nti byenjogera bituufu mwenna buli muntu yafiire omuntu we mugende mukole samples ezo muzikompayiringe mugende mu kooti mugulewo omusawo nga mukozesa vidiyo eri omusawo gye yazze gavumenti obakkiriza mu kooti nze va ku social media nkiddamu buli yafira omuntu we mukaseera kano nga yagemebwa oba yatwalira mu ddwaliro nattibwa mugende mukebera ekisooka emirambo oba mwazika gyammwe ekyokubiri mbagjeeko samples mukole postmortem ezamwe eziri official ekisooka tebagenda bakkiriza kuzikula mirambo egyo ekyokuba bagenda bakkiriza kukola samples sepsis ya gundi postmortem ondala ekyokusatu tebagenda bakkiriza kugula omusango naye nga ifit tubadde mu nsi etegeera mubadde bulina okugula omusango ogwammwe nga mukozesa obujulizi gavumenti kenyini bwe yavudde negamba nti eddagala ffu era abantu lunana bakubwa eddagala effu mu nsi engunjufu ekyo tukiyita genocide era gavumenti eyo eba eyina okuwabirwa nga nena bugisi mufungize esaa zino twandibadde nga minisita werefe ali mu kkomera dana atwine asibidde mabega wa mitayimbwa bonna abakungu national drug authority uganda medical stores bonna bandibadde bali mabega wa mitayimbwa nga basibe nga tekuli abuuza nkiddamu mwenna abafirwako abantu baabwe abaagemebwa n'abala battibwa mu ddwaliro mulina obuyinza okugenda okugula omusawo ku gavumenti y'omupembeesaaakalekeze okutta abantu bammwe amawulire gafulumye nti bo baga nti vaccine ezafuluma zakuba abantu kinaana baki zaali nfu naye nga tukimanyi nti bakagema abantu abawera emitwalo ekinaana naye nga emitwalo ekinaana tuli sure tya nti eddagala baba ku batuufu ngaate mbagenderewe babakuba babakuba vax babakuba gundi babakuba aids virus gye babakuba kati kiri gye muli mu okusigala nga mwesigaliza naye nze mbagambye bwe mba mwagala okumanya kyenjogerako nti kitufu one mugende musabe koti oda muzikule emirambo gyammwe koti tegenda bwa koti oda ekyokubiri mukole samples zamwe mufune postmortem ezamwe ziri official nga tegavumenti ezirina mukonto tebagenda bakkiriza ekyokusatu bwe mba mmaze kintu mmaze kikola then mugulewo omusango nga muwabira gavumenti oba kuba eddagalifu kubanga that is arranged genocide bwe bakkiriza nva ku internet era mulina eddembe mwenna buli yafirwako omuntu ogenda okuwabira gavumenti ogenda okuwabira gavumenti eyeeteeka mu buyinza nga si yenaofuga bannayuganda ekyo mukiwulidde bulungi so nno awo nno nvuddewo bulungi nyere eggulira nde babulidde bulungi buli omu yeeteeka gyali ngenze kuggulira ddala nge mbagamba nti ewali omukka tewabula muliro mulinda amawulire gumwagala mbawe naye ennaku zino natandise omuze omulala guluwa wabaawo big events ezibaddewo nga nali nzoogeddeko sivaayo kuzoogerako nsooka nendeka abala ne bazikolako oluvannyuma n'enzijja we twogerera essaawa zino eggwanga teririna mukulembeze taliiwo ng'eggwanga teririna mukulembeze teririna sipiika kyokka ng'ate omukulembeze abataliiwo kitegeeza sipiika yalina okubeera nga yatwala eggwanga ya njagala obategeza mu butongole omuntu afuga eggwanga essawa zino ye deputy speaker ono mukyala amongini kubanga de speaker kennyini naye tamanyikiddwako mayitire ge gyali olw'ensonga twasembayo okumanya nga naye alina ekimba ekimbala embirizi gye batugambira nti addusiddwa mu ggwalire bungereza naye ngaate nakyo kirabika matankane ngaempale za mukama wetaliiyo ku nsonga endala zigenda mu maaso mu famire eyo zikyali matankane era nkyazeetegereza naye nga bwembaga nti ewali omukka tewabula muliro ensi zitwetolodde zisinga obungi zayisiza amawulire gesigenda kuwakanya okujjako nganze okusooka okuyingira wansi okunoonyereza amawulire gano obutuufu bwago naye ngaamawulire gano bwe gatambula jjukira nabagambako mu vidiyo zange mabega nti omumpembe yosera tabasira mutano wa kalekyezi muzimu ku famire meeting zebatuulamu yagamba abantu be mu famire ye nti ne bwembanga katonda mpise mutwalanga omwaka mulamba nga temubuulidde ensi nti nafa ndoza munzijukira bulungi vidiyo eyo nagikola nabagamba museveni yagamba famire ye bwe mbanga nfudde katonda nga nzijeewo mutwalanga omwaka mulamba nga temumbise kati bwe muba muwulire amawulire kuba amawulire gosuga gatambula agekongo gatambula tanzania gafuluma Kenya gafuruma South Sudan gafuruma ne mu Uganda gafuruma gagamba ekintu kyekimu naye nze nga nze nga mbagambe tikasita abantu bakola amawuli ge nali njogeddeko nze nga what time so nja bagamba ekigambo kimu kye mbagambye nti ewali omukka tewakola ki tewabula muliro essala muzongeze naye kye mbamutegeeza nti eggwanga terina mukulembeze omukulembeze ali wondoza ye ya mongi vice uh, yalinga deputy speaker kubanga ne speaker kenyini taliiwo kyobula nti eggwanga liri mu mess amagye gakola byogaagala buli kimu bakola kyebaagala n'okusinziira ku information gyengendo bawa wano wansi mugenda kakasa nti eggwanga liri mu katyabaga oba akatyobagiro ntandisa bwe nti njala mutagengera wano eyeyitayotandikano kiza besigye ajje wano essaawa zino Ontange likiza besije. Omayebe yange mbyogera kate ngomusuzi agulesu wanti ngenda jirira ku bantu bange. Waliwo ekintu ekigenda maaso mu ggwanga kye mutannategeera. Ekisookera ddala. omusajja eyefudde nti ayagala kudda mawulire tv zimuwa airplay kubwerere kubanga balina kyebafumba mujje mwegendereze nnyo okuva kyagulaba centembr yafuluma eggwanga ogenda ku mirimu mitongole egy'ekibiina kya nuupu omumpa embwa ono yeefudde nampulira zibi okujja ku radio stations nga bamutekedde programu okujja okuleekaana ng'ayogera ebigambo bitakwatagana kumba omusajja ono y'omu ku basajja abatubulizabuliza ebbanga ddene ng'ajja n'ayogera agaboozibwozi omwaka nuli amaaso ng'entula ezikonye mwabeera nafeesi ezimulinga ng'ekikere kimaamira amagi gaazo ng'ajja ku tivi n'okubuzaabuza abantu kusajja gwo wandibadde weewumuzaako tukimanyi nti gwe omuntu omu atamanyiddwako buvoona buddo tukimanyi nti gwe omuntu omu naawe yakola mukama museveni kyeyakola nti naawe kenyini oina likodi eziraga nti nakabutuziwo wamujja mu budde nakabutuzi ye muntu azaala omuntu rekodi zo nazo natandisozifuna naawe wakola ekintu kyekimu museveni kyeyakola ekyatta kitaawe naawe kigambe watta nnyoko naye mu ngeri yemu esijja genda yo Retired kanachiza besiji okuvalabula chagula nyi sente mulya fuluma mwine ekintu kye mufumba kwa mukimanyi nti waluwo akachanga mu state house Naba postingira ka video ako mukyala eita patience lwabogo ngali mukusaba essaala ezitabangawo bwe ntunulira bintu bino bigenda maso mu Uganda kinzizaayo nti kino tekibangawo omwana olw'okusaba essaala ng'ataagisabira eggwanga Uganda ng'atakimanya eggwanga lyasabira bennyini baali olona kitawe yali olona ne muto ne mukulu we okutta abantu nga ye agamba katonda ayambe eggwanga uganda leme kuyika musaayi vidiyo nagibataddeyo gyegiri omwana nesala gyasaba etegeeza ebigambo bingi nnyo newankubadde bano webuzabuzanga bafunaba nti ebintu birungi nnyo naye nga ebintu si birungi nga bwe kiri kubanga essaala eno yennyini ekudrivinga nekulaga nti hmm, hmm, hmm, waliwo ensonga egenda mumaaso mu uganda ekisookera ddala baddira midia mu kampala bagisasula obutayogera ekyokubiri balungi nnyo mukama fregi nga okuleeta ebibooziboozi ebikaddo biteeka ku midia babuzaabuza ekyokusatu bo nga bo tebaagala information efulume ate okujjako nga bo bebagyewadde bekenyini kati munnange okuva robert kyagulanyi sentamulo yafuluma abasajja bano baafuna enkenyera era balinamu obuzibu bufamire zaabwe era esa yonna mujja kulya ngaekintu kyekibanyi kigwa n'amenvu naye mu kugwa n'amenvu waliwo enteekateeka namutayika wetwogerera omwami ono retard kano kiza besigye ba wawini byanyima eyaliko mukamu 7 nakati akyali mukamu 7 omwami ono yasinkana omukyala genet kembabazi mama assasin mu state house enakasero ennaku bbiri babega yamusinkana ku saa satu ez'okumakya ne babaako emboozi gye baateesa mu state house enakasero muno nno mu mboozi gye baateesa mwe mwaferetandikano kizavesi gye okutandika okugenda ku tv radio station okutandika okwogera mafuukule ng'alinga gavuma gavumenti y'omumpembe kumbe ono afuna kye tuyita public sympathy okuba nti adda mu public bano abantu balina kye bafumba nti baagala nti bajja kukkiriza muna uganda yenna kuddamu kutwala ntebe yabukulembeze bo nga webalinga bo kati mukino bategeeza batya mukino basindikiriza omwami ono alina amaaso gakanuna ne gaba ngaentula ezikonye wepona olususu olumulinga ngaekikere kimambira amagi gaakyo okwefuula nti ategeera nnyo ngaate abantu bamugwamu nti mufere mulwadde kubanga yomu ku bantu abatayagala gavumenti ekyoke olwebibuuzo bingi ebimubuuzibwa ekisooka bizinesi zaddukanya lefo waddukanyiza yawamabiwamba okufa ku basajja baganda abattibwa batamayi mayitire nettaka kwenyini okuli enyumba asobola omubuuza ebuuzo nti wabijja luddawa nebiwandiko biruddawa olwokuba nti babe mu gavumenti asobola obbikulaga essaazi no naye nga bannanyini mataka ago oligino gye bali abamu bawangukana okuwaŋŋanguka okuba nti bana abasajja babeefuulira ne babajjawo kati omwami ono y'omu ku bantu abakama fragi nga oba okwekweka mu kintu okwefuula nti takiriimu naye ng'ate omu kuba pulaninga olwokuba nti bakimanyi waliwo ekitambula mu nyumba omwo ye kati bamulese atandika okubeera ku tv okweyogeza agaboziboozi agakangakanga gatiisatiisa n'okulooza nti abantu bagenda mutambulirako so nga ate kino kibi munaku bbiri babega mbaige ku ssaawa zaali satu ku makya omwami ono yasinkana muka mumboozi zebateesa nno mwemwali okuba nti bagenda kukola batya singa ekintu ekikyamu kigwawo mbagambye nti zamawulire gemwagala okuwulira abantu bagaba wadde dda naye nga nze nkyakola okunoonyereza dip era bwenajja nenkogerako mujategeera nti maze okuleeta bwino ena omutuufu akola ki ategeera essawa zino amawudde agongenda gavoka naye nga mukimanyiga nti ewali omukka tewabula ki tewabula mulyo ku nsonga ezateeseddwako kwe kusindika omwami ono okutandika okujja ku tv radio stations okwogera ebigambo bino afune okwagala kw'abantu n'okutegeera nti abantu bakyamuliko in case wabeerawo ekintu kyonna olw'okuba nti bano bakimanyi nti omuvubuka ono muhozi kanyerugaba abantu bamwagalako ate nga system wega nti omuntu alina okujja mu buyinza alina kubeera civilian ono baamusindika nga obudde bukyali okujja okwetamu byobufuzi eby'abantu abalowoozi sente yava mu magye so nga yomu ku bamaster planners abapulaningira eggwanga mubiwayo nombutemu bugina maso mugwanga ekintu kino bakikoledde banga dene nnyo kuba nti babuzaabuza mu nsonga yemu abantu bano mu miiting era gye baatuula era kati babitambulira ku masimu ngenda babuli abani ababiri na bintu bino okuba nga bakola ebintu bino gye bujjaku katono wano oyo njagadde mutegeeza abaireko ngaobudde bukyalizi gye malize stoole eno gye bujjaku katono ngenze mu maaso era mu nsonga yemu tebabalimba nti omumpembe ow'eriiso mooja oba ow'ettulu gwe bayita genoeritumwine statement gye yakola yali agyewandiikidde nedda mujjukira omwami ono okuva lwe baamusindikiriza okuva mu woofiisi ne bamuteeka ku ddala eryokuba nti awa omukulembeze atali mu buyinza amagezi omwami ono yavaayo ne bamuwandiikira statement eno statement yawandiikirwa amekanso nkiddamu ebigambo liisomooja ow'ettulu byeyogera ng'ali ku terefayina ebyali bikaawu ng'omususa n'okuwa mukawamu amagezi aweebuyinza si yabyewandiikira akakiiko tebayita amekanso oba akakiiko akamagye akafumbeketeko bajjeno bonna nga bagwira abanyalwanda nga naye kwatuula be bawandika ekiwandiiko kino namwetayiika ne bakimuwa ajja akisome okubuzaabuza bannayuganda okubalowoozesa nti omwami ono yafunyemukko akategeera ku lasiti kumbe kubuzaabuza bannayuganda nga bafuka banaaba kumbe emeseji bonna be bamu we twogerera omwami ono y'omu kubatuuza enkiiko nga mulimu erit mwine mulimu sejjusa mulimu n'abalangira bba bagamba wansi wali mu kubuzaabuza bada uganda okubafuula abasiru nti singa abeerawo ekintu kyonna omwami ono baleeta bulesi kiiza besigi yabafuuka pulezidenti w'eggwanga uganda kubanga bo kibapulaani nga tebaagala kuvaawo kyekireesa omwana omwami ono mawulire okubanga ayogera ebigambo bino okubuzaabuza bannayuganda mujjukire fdc baze bagitundako ebiwagi nga nolwasembyeyo kwekuba nti bavuga ekintu kya muhoozi kanyerugaba ate nga naye aliko ebibuuzo bingi nnyo wawaali nzira bagambye nti amawulire agafulumiriza baganda bange nkyagenda go nkyagatambuza era gajja ttambula nze agange nkyagalinze era tebabalimba nti jeno eri tumwire emesagi yeyakola yagyewandiikira eno mesagi yewandiikibwa ame kansire bagimuwa gyagisome okubuzaabuza bannayuganda bajja kumulamwa nakyo ekibuuzibwa nti abantu bali luddawo abatalabikako so nno tebabababuzaabuza nti omwami ono yeekolera ebintu bye yali ame kanso nga babadde babuzaabuza ebbanga ddene nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga oyo mmaliriza kati ngenze ku muntu omulala Alright. Kansulia nti omukulembeze wafe wa chagula nyisenta muku video no kuori. Mkula msiza nyo sebo. Kansulia li bulonji. Emine mjoli ke mitongo leji wagenda kwa mitala wa mayanja. We wale kwebe lidamu na kwe kuma. Na kusakira guanga na chibina cha fe. Echa National Unity Platform. Mkama wange njalo kutegeza mesejeno. Era egende. Eriba na Uganda mwena abaina ebiduka. Obabaina obulunguta. Akaulunguta kakabeka maguru wa na. Kakabeka maguru wa abili. Kakabeka maguru wa satu. Obaka kugulu kumo. bwe ŋŋamba akawulunguta ntegeeza emmotoka bwe ntegeeza akawulunguta ntegeeza emmotoka obwo bwe ntegeeza emmotoka ntegeeza buli muntu yenna alina ekintu kyonna ekitambula gambe emmotoka pikipiki n'ebintu ebirala mbategeeza emeseji eno gyala mugitegeere abasajja bano bwe baatuuka nga bakwata emmotoka yakyagula nga bagitwala bagitwala ku revenue bond house nga bagenda baagala okugikola ebikolobero bagikola naye mu kikolobero kye baali bagenda okukola kwe kuteekamu akuma ke nabagamba aka gprs aka tracking device akasobola okutracinga omuntu wona waabaali oluvannyuma batuuka mu section balina okukaplaginga in omukafulu yabagamba nti bamugeze ne muplaisingamu tracking device eno egenda kusindika sigino kuba manufactura bemotoka eno ekiyinza obabaviiramu obuzibu batandika okutrakinga bani abagitaddemu na divaisi gyemwagita gye bataddemu basobole okuba nti emmotoka eno musobole ogifunamu obuzibu mmwe nga mmwe abakikoze yensonga lwaki nti abaami bano balimu okuteeka divaisi eno ya tracking device mu mmotoka eno ng'atera okuba nti bo batemu baagala nnyo okutrakinga buli muntu yena gwe baagala okutta bakizudde nti mu uganda olwokuba nti kitundu kyanzigotta ate omugottengano mungi ate nga abantu batunda emmotoka buli lunaku kijja bbanguira nnyo okuyisa etteeka erigamba nti buli munauganda eithe oyina boda eithe oyina emmotoka ennene oba entono oyina otteekamu akuuma akatandika okunoonyereza obakandaga bifo woli kyetuyita tracking device nga buli webasanga basobola okufuula bamanya nti ono aliruddawa tunoonya lumbuye nti ye alinakawo essaawa zino bakulabira ku ssimu oba bakulabira ku kompyuta ne bategeeza bennaku abatemu baabwe lumbuye ali mu kifo bwekiti muweya house bweti oba mumaka bwegati ku ssaawa ezitanavaawo era lumbuye bwabuuka nti bamunoonya era lumbuye asobola okutambula era mu kutambula kuno bagenda bamutrakinga emmotoka ye wetambulira kiba kitegeeza nti kano kagendere ngaomukadde akogga kino kyebalese bakirese generale kutrakinga tageti zaabwe naddala abantu bebagala okutta nebo bagala okuttako ssaawa yonna bamanya emmotoka yi weepakinze oba oli mulogi oba oli muwotere bakulindiraawo ne basobola okumalamu omukka ogussa sonno ekintu kino kibakola kimenya mateeka one mu ssemateeka w'eggwanga kino tekiriimu nti omuntu ateekeddwa okuba nti anoonyezebwa ng'ensolo aa buli muntu wadde mbaotambula essaaza ayagala ngaakozesa ekidduka kye nga tekiteekeddwamu kye tuyita tracking device tracking device mu nsi ezaakula baziteeka mu mmotoka ngaomuntu yagyetereddemu nga tracking abasobola okuba nga bamubyeko ekintu oba omubbako emmotoka oba okuba ngaafunye obuzibu abantu beokusanga omusanga so si eno gavumenti y'abasajja abatoletole abawumba tuutu abatandise okukozesa amateeka amakyamu okuba nti bagenda kukola ebikolwa ebyokutandika okutrakinga abantu buli mutuuse kino mugwe babagadde omutrakinga wanaabaali bamukoleko obulabe nga nzivunula bulungi n'okutegeeza ensonga eno bw'oba olina emmotoka olina boodabooda oba olina akagaali abampembe bano olw'okuba nti bajega nnyo era bawumba tuutu entegera yeyamungooba bwe baba bagenda okukola ebyo tebasobola kwebuuza ku ssemateeka asoma atya oliawa mukabwa wa mamusimbulizi najja natekawo ekigambo kino kigenda kubeera nenga tamaze kuwebuuza semateeka akola atya era asoma atya ku kintu kino ekigambo kino kye baleese ekyokuteekawo tracking device atamanyi tracking device kekuuma ke basobola okuteeka mu motoka yo oba mu booda yo wonna w'oli babasobola okufuna noba ogenza emitiyana deep in village bakozesa kye tuyita gprs global tracking system DPRS eyo esobola okulagana ebifo nti gundi ali mu kifo kino essaawa zino atambula dda wano kati mu kino bwe banaakozesa akuuma kano nga buli mmotoka bagikataddemu kyangu nnyo okumanya twagalaani twagala emusinomani ali luddawa emusinomani alinankulabye kwakuna mataata nti ye nga ekyo bakikola bayisinziira ku kompyuta oba ku ssimu yaabwe nga bakozesa gprs tracking device zebakozesa okumanya nomani ali wano wa pakinze era emotoka ye weeri kati bana abatemu basobola okujja ne bagumba mu kifo ekyo era woviira gy'oviiridde ojja oyingira emotoka eba bamaze okutegeera nti osimbudde era tosobola babulako bakutambulirako mpaka we banakufuna ekituyita gprs tracking device zebaagala obateeramu mukitegedde bulungi nkibanyonyodde bulungi kobere wa boda basobola okukulondoola nemaka ago woosula nga buli wonawo parking emotoka yo oba boda bakakufuna kino kituzaawa kituza nti kati bano obutembwa obaagala buteeka ku levo ndala nnyo tebakyajjagala kutandika kulumba kunoonyeza ku simu aa ah, ah. motokayo entambulayo oba ekintu kyo kyonna kyoba olinda basobola okutrakinga okufuna ne basobola okukojja bulungi kati mukulu peter lokeki uh, ah, n'abamajye ebyokukola tulina bingi bannayuganda bafa enjala ate bali mu lockdown mukole program zigenda okuya bannayuganda okufuna emmere n'okufuna eddagala ettuufu security yabalema yabava mu ngalo abantu babalondangako ne baava abantu yabaye bavaako muve mu bintu bino muleke abantu bakole emirimu gyabwe ebyokutrakinga abantu mubiveeko ekyo nno ngenze mumaaso ekyaffeeko evaccini nkibagambye mugende muwabire gavumenti eno obujulizi mbuyina ku vidiyo webuli abakwasaganya ebyobulamu nga bagamba nti ekituufu kiri nti eddagala babakuba ffu ki kye mulinda era mulinza baleetera eddala bakuba eddagala effu kiri gye muli okuba nti mugenda kukola kyemwagala ngenze mubaaso bwentu era drowuni yemu yaŋŋambye bweti nti mukulu chemical aliombuye tegeeza bannayuganda buli omu gyali nti waliwo ebintu bibiri ebigenda mu maaso mu uganda byebiruwa omuggalo ogenda mu maaso mu uganda oba mu buganda si muggalo obuggalo gwe mugulaba guyina ebigendererwa ekigendero ekisooka kwavuwaza baganda ekyokubiri kyakubatta ekyokusatu kyakusosola n'okubakendeeza mu nnamba mukina ŋŋambye nti ye akimanyi n'okusinziira ku information gy'alina mu bbanga lyakoledde mu state house nti mu state house e nakasero balinayo ekifo ekyekusifu gye baleeta eddagala erina eryokubagema erigenda mu bitundu ebyamaserengeta g'eggwanga abamaze oddikebera bulungi teriina mu bulabe ne baloka balisindikayo okugema abantu baabwe naye lino eddagala erikubibwa mu buganda ddagala kyamu era amala ddikwatamu ddiddekamu butwa sinakindi oddekamu ebintu byebagala baloka balireeta okuliba kuba naye nga ddi erigenda eri bamala ddikebera mu state house ne bakafulu abalikebera nti muli mubukyamu era weli bakyamu lyerisigala wano erikuba abantu naye nga abantu beeri bali bulungi nnyo tebalinako obuzibu nti oba bafudde nti oba bafudde kyeddagala bamala ddikebera bulungi nnyo okufuba okulaba nti terina buzibu nno legenda kutuusa ku bantu baabwe abo maserengeta ga uganda so nti buli muntu ali eyo wetegereze nnyo kyekigenda mu maaso mu uganda lwensonga nti ebintu bigenda mu maaso mu uganda si birungi era nga webaga nti abantu mwenna abagemebwa mugende mwekebeze naddala bo mumambuka ga uganda ne masekati ga uganda mugende mwekebeze embeera zammwe ez'obulwadde naddala mumusaayi mwandibanga mwaterwamu ekintu kyemutamanyi mbagabe baba kuba vairasi ya aids era mukitogere bulungi nnyo olwensonga tebigenda mumaaso mu uganda si birungi wano wajiddo obuzibu obulala nti waliwo eddagala erire katale esaazi ne litondibwa mwenna mwalitegedde saagala dua platform naye ekibuuzo ekyange kiribw ekiti tubadde emyaka ebiri tuli mu kizibu kino nekigwirawo ddala nekisajjuka ensi yonna nerimu ofuna eddagala lino bannayuganda bakola eddagala lyaffe ery'ekiddugao nabaga bafunye eddagala amu ne babalemesa okutuusa bagambye nti bafunye eddagala erijjanjaba ekintu kino ye sijja kwogera ku wadde odduwa akalango kuno naye njala kubuuza eddagala lino baligeresezaawa okuba lituuka ku muddo gwe baagala okuba nti likola ekyokubiri eddagala lino lwakirizeemu emivuyo mu kaseera kano lwakirizemu akavuyo mu ssaawa eno nawe ndooza okyebuuza nga lwakirizemu akavuyo ku ssaawa eno mujjukire mu nsi yonna omuntu kasita azula ekintu tikikola ate wabeerawo abantu abagezaako nnyo kiwakanya nze siwakanya ddagala lino naye neebuuza lwaki lizzemu akavuya essaawa zino ng'ate kyandibadde kirangirwa mu nsi yonna nti ensi eyokubiri oba yokusatu esuza okukola eddagala liwonya ekirwadde kino abantu ne beeyagala ne buli omu neggulu ne bajjawo n'omuggalo ensi nedda mu kukola lwaki ate gyessaawa zino lizzeemu obuvuyo kigendulwa ki ekiri emmanju w'eddagala lino ngera banayuganda mukimanyi nti okwesiga okwesiga gavumenti yabampembe bano si kyangu buli munnayuganda njagala nze omulimu gwe kubaggula maaso njagala mugguka amaaso mutegeere nti ensi gye tulimu si nnungi ejjudde abantu abatemu buli akozesa eddagala lyonna lyokozesa weegendereze ebinaalivaamu naye ekisinga obukulu omuntu yenna ali eyo ngaokozesa eddagala lino sooka weegendereze nnyo ngaokozesa eddagala lino kubanga lizzeemu akavuyo akavuyo kano ate kandivaamu ekintu ekirala eddagalo lyandibadde nga liyinza okuba nga ddungi nekerizzemu akavuyo liyinza ofuuka ate ekintu ekirala wembagambire essaa zino mwegendereze genze mumaaso nga nzize ku nsonga y'omwami ono eyefudde lunye okujja ku tivi n'ayogera ebigambo bikankana nga yeebuzaabuza mwami gwa bayita rutandikano kiza besiyo meeting gye babadde na jenti mu 7 mu nako bima bega meeting eno abantu bano bamanga bali mu lukwenu no olokuba anti baagala kuvundula kintu kino bakyeddize naye nga bakyeddiza olwenso nga bakimanyi nti waliwo ekintu ekitambula bo kyebatasobola kunyonnyola nsi naye ng'ate ensi ejja kitegeera bemba mwagala oba temwagala mujjukire nti mu family meeting yabagamba bwe mbanga nzikiridde mutwala ng'omwaka mulamba nga temumbise meeting eno yabaddemu oba abantu bano wammanga bali mu kintu kino mulimu yeitaratarikano kiza besije henry tumukunde eri tumwine david sejusa kaindo tafire janet kembabazi ne mukoddomi w'embuga odrek lwabwogo bane bali mu meeting eno egezaako nnyo okuzibira amawulire agakwata ku bifa mu state house n'okumanya obuvuna obuddo bwa yosef tabasula mutano wa kalekezi meeting eno yatuula ku lwakubiri ku ssaawa ssatu n'ekitundu ez'okumakya ne bapulaninga engeri gye bagenda okukyusamu obuyinza singa amawulire agayitingana gamatuufu olwensonga kigamba nti museveni yayiika windows naye ekituufu kiri ntitamanyikiddwakuwa watuufu waali era bamu bo abangu bamubise wiiki esobola kuwakanya olwensonga bage nti nze nkyanoonyereza naye nga ye embeera eri mu state house ekkovu e, likuula e, obutiko ekyo mukimanye bulungi okalya ddakaddadda envunyo ogiriira mu katiko nekulinda mu coffini n'ebirala bingi nnyo ate n'ekirala mulina okumanya nti abantu bano bali mukutya bwe mulowooza nti bwe muli mukutya naye bali mukutya soka weebuuze essaawa zino ensi eri mu lutalo okuyiwa amagye gonna okgajja mu balakisi ogaliwa mu kitundu kimu ekya uganda kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri weewuunye omuntu gwaganye okukola ate n'otandika okuyita mu lc batandika okugoba abantu wabweru ssaawa emu eyakawungeezi badde mu mayumba gaabwe kikye mbamugezaako okukweka kikye mukweka ekyokubiri n'ensimbi ze bagamba nti baazifuna ze kenyini tezirabika kubanga gavumenti erina nsimbi ebitongole bisinga obungi bisibe era tebitatambula ekyebuuzibwa bano bapulanengaki ebintu bingi nnyo ebiri mabegawo ekintu kino naye nga kyonna kyemulina okumanya nti kyemwayagalizanga embazzi byagagenda bayamba okukibasuulira naye mukukimukubakisuulira muli lwedde okulonda ekintu kino kyekibuuzo ekigenda okugenda mu maaso esawa zino nga mbagambye nti obukulembeze bwonna essaa zino buli mikono gy'omukyalo oyo amyuka deputy speaker bwebulimu abasigadde bonna nga balonda ebirerya tekuli muntu asobola kwesalirawo bano bensome wammanga bebavuga ekintu kino omulikiza besige henret mukunde eri tumwine david sejusa kaindo tafire genet kembabazi odrekerwabo ge balima ekintu mabegawo ekintu kino mujjukire amawule ge batandise okufulumya ku tv nga balaga nti abamu bakomyewo naye nga tebaliwo ekituufu kiri ti obujulizi bafumbirira bufumbirire okulaga nti abantu bano webali naye buli muntu gyali please mwegendereze nnyo engeri ebintu bino gye bitambula mukino otegeeza ki ffe okuba omulanga n'okulabisa gavumenti yomumpe yusrotwasamutanowakarekezi tuba tulina kye tujjawo mu kavuyo kano akabeberawo abantu bangi bafiire obulamu bwabwe mu kavuyo kano nga mula nti ldu oba updf sfc batandise okugenda mu byalo nga bakuba abantu amasasi batandise okugenda mu byalo nga bakuba abantu amasasi bawamba ebintu by'abantu kikulaga buno obubonero bwonna bukulaga nti waliwo ekintu ekijja mu uganda ekitali kituufu ne bwe kinajja kigenda kusanga kitya weetegese era ogenda kivuunuka otya eri zonna eŋŋamba zitambula kusomi ne bagenda bawa teri agenda bawa ssente museveni si mwana wa nnyoko temuli baana bannyina teri agenda bawa ssente n'ezo ssente ze balaze nti ono omuvubuka gyeyo ssente simanyi bukadde bitaano asatu mu bubiri <laughs> njagala tubeere ngaabantu abakulu ate baleme bavuga nnyo batwale eyo mujjukire ono mukozi wa gavumenti ensimbi zino basobola ozijja ebazijja ne basinga bazita ku disipulay okubalaga kubanga baagala nnyo okuggala midiya muleme kubuuza bibuuzo kati ekyo kyebakulaze ne bagenda basindikira sente ku mobile omateri agenda bba wa ssente buli muntu oyina kutegeera nti ensi yava dda bantu mwalundu abana abasajja buli kimu bakikola mu bukyamu bwamateeka bakimukola mu bumenyi bw'amateeka musituke mugende mwediriza obuyinza bwammwe sitaani ali omu sanyiga kumi na mwenda ali omu ne buzzukulu we buli mbagambye essaala omwana oli gye yasabye eyina kyeraga temwetaga kubuuza ebibuuzo birala waliwo kitatambula bulungi waliwo ekitatambula bulungi naye mubutatambula bulungi njala bategeeza ensonga eno buli muntu nga obadde oddukanya bizinesi mu kampala sooka ompuliriza ekigambo kino wammanga tubagamba bulijjo nti abasajja bantu tebaasoma nga temuwulira mu mbeera eyakazigizigi nga kano teri ggwanga likkirizibwa ate kuyisa musolo n'ogupaasinga kimenya mateeka kubanga mu mbeera eyakazigizigi gye tuyita in the state of the emergency kasitoga nti eggwanga limuloko down tosobola kuyisa misolo nti ogenda gikuŋŋaanya ogenda gikuŋŋaanya otya kati ogage nti wayisiza omusolo omupya ogwa intaneti abantu bali mu kuloko down tebakola ogenda gukuŋŋaanya otya abantu bali mu loko down ebizimbe bisibe noyisa omusolo ogw'amayumba ogenda gukuŋŋaanya otya mu such situation government eina kunoonya ngeri yeyinza okuliisaamu bannayuganda n'obbajjanjaba those are the two factors kubajjanjaba n'okubaliisa bye bintu bibiri ne kati mmwe olw'okuba nti okusoma kwammwe kufunda n'entegera yammwe enfunda buli kimulowooza kubba bubbi mu such state ensi mweri toteekeddwa wadde okuyisa ga nti omusolo gutandisa okukola ogenda gujja kwani ogenda gukolekitinga kwani enanga kumanyi kuno obeerako nnyo ne flavia beekwasa abeerako muli bantu bakulu mulina famire muyinza okuba mwe mukola emirimu gyammwe ne mukwata abantu ne mubba ebizibiti by'abantu ne mufuna ensimbi ezibabeezaawo naye saasira omuntu abadde alina bizinensi ngaomuka infact nze simanyi lwaki naddala abantu abaganda musiruwadde nnyo ku mulembe guno ng'ensi egenda kukyuka omukazi omukulu soka weewuunye minisita wa kampala eyita omukyalo muganda abatamayi mukyalo ono arudde mbyobufuzi nga wagira nrm era teyazze kuweereza ggwanga yazze kuweereza kibiina kya nrm ye nannyini mengo clinic eri wali waggulu mu calitons omukyalo oyo kati minisita wa kampala oyagala okuŋŋamba nti abantu mu kiseera kino mu kampala beetaaga butimba bwa nsiri how sure awe nti obutimba omugaba kati tebulimu butwa kubanga mulina mission eyokendeeza enamba yabaganda by all means njala kubuuza at this particular moment necessity abantu gyebaagala naddala bali mubutale nabali baagala mosquito nets omukyala ali mu katale naawe njagala mukule n'abasajja bali mu katale tosobola kuŋa nti oli mukatale bakugamba ebere mukatale mukuba tojja kuddewo munonya nsimbi ng'olina enyanya za kapito za mitwalo esatu oba mitwalo etaano owaka mukatale bajja bakuba mosquito net ya mitwalo esatu mitwalo gumuni muba mulowooza lunaku kwakita emibeera kewaka kiki ekikubasa mukatale ng'olina kapito ya mitwalo esatu oba ena oba etaano batuko kuwa katimba kugangulinge momboze munse iyo munse iyo kati mukulu enanga ekirungi kuno kwoli flavia bekwanso kwali lokeche kuoli nabala komoli eno message njagala egende gyemuli one uganda government eriko sawa zino si yetwalonda twalbakyagulanyi sentamu ol along tuba tukimanyi nti mukama frejinga ne muteeka obujulizi obufu nga mumaze okutta omuntu geno katumba wamala okutibwako oba okuwonako okufa kwali message katonda gye yakuwa okusindikira okugamba nti nina obuyinza obusobola okubeezaawo olwanira eggwanga lyo oba okusiruwala bakuddemu ogwokubiri mu kusookera ddala gavumenti kennyini yeekuba endobo negamba nti aa abaali bakusse baali ba adf ye nemundu amasasi ge baakuba nti geegano nti ye naye fute giyabuze nti ye ate n'agamba nti abayekera balusha babu kireka bali mu kintu kino nadde ogwokubiri katubadde tuli awo nga mufumbira obujuzi muganda ate private cameras ezakapicaringa futegezi ate zabbiddwa ekintu kiteeka awo tubadde tulio nga mukama wolokekyazze mbw alesa ebifaana byabantu abakubiddwa tukimanyi lunye gavumenti ya museven esobola okukulietinga ekintu the same time ne ekulietinga acta nekulietinga ne eneme ekyo tukimanyi bulungi nnyo kati mwe mwakulieti <coughs> <coughs> okutta katumba amala kwabazibu walira mukubazibu walira ne mufuna obuzibu okunyonyola ensi bumafuna obuzibu okunyonyola ensi ne mutandika kuzanya drama wamwe buchanga ute mutandika mu Uganda nga mutta ba public figures banabyabufuzi uh, ah, ba academician banabyabusubuzi n'abantu ba bulijjo mubaddenga mukwata omuntu wayitibwa omusiraamu ate nga muganda the same mistake gye mukoze olwaleero nga batugamba nti history repeats itself ebyafayo biddiriŋŋana the same mistake lwokka eki gyokoze enanga kuoli kuno era mukoze ekintu kyekimu mwagenze mwanoonyeza abasiraamu abaganda ate abamu abavunaanibwako ne mbaga nti bandibanga badda mu bikolwa bino tukimanyi gavumenti yamwe yeyina emundu era yezitereka mulese feke ganiza mwe zemwasite yinze muzilezi nimizali zigenda kuba katumba wamala efale mwalese buli nga jeno katumba jeno jeno uh, er, er, eh, jeno kare kare kezika igula nga wali nga mulete bifana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 za za za terrorism nasunga bazibabwa ka the same thing locations or scenarios ze kisiru wasetinganga ambush nokubisa abana ba na Uganda ne musindikira signal America ne EU ne EU okuba wensimbi okufandinga terrorism mweke nyinyi mwetekedewo kati locations efana ibyolese bana abana mubasembolinze tukimanye muwa kati ate for your information the same thing mugamba nti simanyi ono omuvubuka simanyi yali mulukwe ate mwamukutte ne muta the same person gumwakutte nga mmaze okumala okukwasambolinga ataba ne ne bane basajja basajja wamulooza mu tetutegererako tetutegeera tukimanyi lunye nti nebyatta suzan kagezi no suzan no no suzan kagezi ebyassa omulamuzi omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, eyali musango John Kagezi sorry John Kagezi yali amazo okufindinga out nti abasibe bonna abali basibiddwa ku musango kuba bomu erugogo kabalagala ne muyenga tebaali batuufu era nga bonna yali agenda bata ne musindika squad yemu eyabadde genda yali agenda okutta gino katumba mala nekuba ne kuba John Kagezi amasasi ne mujjawo kati era muddidde abaali bagenda okutta katumba amala kati mukutta abalambalesimbamastaginzewo tukimanyi nti bano abantu mubasasula nsimbi ne bajja ne beefuula nti bali innocent bali giri tebakoze ekintu kino ne mubaleeta mu public n'ebifaananyi bya please tuli bantu bakulu muloza katumba amala mbuzi gye batwala ku mudda okulya mbu tetegeera etegeera katumba ategeera bulungi era bwatunda lokeki nagala banene embaata yaneti lokeki lokeki oli sini okusinga whatever you are whatever you are planning and you whatever you are told to do or to forge oli muri ku jeno awero trend jeno ya training ba munsi ze bulaya gwerokeki history wo arrogant oli kama fridge oli mufire bino byonna byokoza okusitaginga simu bano mulese ne boxi by'emmundu kati ate nana uganda uganda za bwe mwatugambye neddagala fu tuyinza kutwaztuyinza ate kamera bazibye ezina private footage ezi ate mutulaga footage mulala kati bagala twagala tubeeremu kolumu ate ate for your information ebitundu bye nayogeramu bye mulinamu abatemu bamu ate mugaji mwajja abantu bano <laughs> ah, mutumanyidde mutumanyidde aye ne mugamba sfc na gye yagenze nettayo abantu bataano bali bakwata omutemu enewe fere tulina buzibu muzanye eddwamu amwe ajja tuuka gwe withtime mujja kuddamu ebibuuzo wiki bibuuzo temujja kuba na ansa loka ekidrama zo wakole emogadishu zoli mukukolesa tajja kukola ebintu bwemwasetinga nga ambush esomalia nemutta abaana b'abandi nemusaba sente byoze kati otandise okukola ki byotandise okujja okusteginga mumufunye ebifaananyi mwafunye n'abasse mbwazaku kyalo ngaolunaku lwe mwali mugenda okutta katumba amala mu radius ya kilometers bbiri kamera zonna zaali zigiddwako mustaginga abantu bammwe ne mbawa ensimbi bajje bakonfabakoleki baconfessing nti bakola omulimu guno efaananyi mbitaddeyo era emisana bajja kubeeranga mu kkomera ekiro bafulume bagere babeere ne famiri zibwe tukimanyi mukikola bulungi nnyo tukimanyi bulungi nnyo bwe mba mwasobodde okube ne mugamba nti eddagala ffu tisimanyi abantu lonna bakuba eddagala effu naye ngaate abantu bali kanaana ate nga temugenda kukiriza bawawira kuba ndibadde bawawira bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo kati awo nozongedde obagawe bati buli munauganda alina amatu awulirize bulungi nnyo ate wetegereza ensonga nga bwezigenda mumaaso mu uganda ku nsonga ezikwatagana zemwagala okuwulirako ensonga ebbiri nabagambye nkyakola okunoonyereza fule naye mu nsonga nga bwetambula njagala mutandika okwetegereza abantu amu bigebyboogera ku social media ngaazze ku tivi ne wa mukungu wasanya arage muwudde byayogedde mubiwulidde bulungi representing achi oyo na program ku sunday njya muddamu officially njya muddamu bulungi nnyo nga bwayagala njya muddamu etatu mutegana kuyomba ne mmuleka oyo njya muddamu nina ansaze ennungi nnyo naye ndowooza ku nayinza okuba kwali kankuke muvubuka muvubuka genda mpola njakutomeza kutomeza nali nasirikira information gye nasirikira omuwegadangira newegadangira ne kumpisi nagamba nja kutomeza nja kukubala ndi mayini mufubuka gwasala ebimemeya genda mpola nasirikira information naye munenjireka mwegadangira nowujja ebiwojjolo mu office nja kukuba landi mayini bwotasirikako kugala mu mwagu ate nga ne offisi ogiri mu bukyamu nkwata mpola ngenda mpola babuloga buwaguze gulabuzisi zisimalaga gulibwa babuloga buwaguze batandika okuwolereza naye kati mbuuza akatali kabba amagumba oli osula mu mulyango kiki ekikugusa babuloga ate bakuwolereze simple question twaligataa kabaka waali aveeyo ajje tumulaba ayogere n'olyawe ku byemizimu oyambadde obusuuti obubba amataka ga buganda gabumazeewo osala ebimeme yolinga zino embizi za nadizi ojja obologa ku tv njakutomeza landi maine muno mwogiramu empale n'okalakata buli kiwojono kyosanze nja kukuba landi maine ogimanyi ensi ejja kutya genda mpola noza bifu oyagala gitwala ku levonda la mukulu nja kutomeza landi maine kube olire mukulu genda mpola alaje goslo bwoba okyagala ensi ekunyumire twagala kabaka naye byoddamu okudda ku tivi obuloga musimbi biki biki biki nja kutomeza nja kutomeza nkubuulira genda mpola wandibadde osirika n'osirika bulungi nnyo kubanga buli kimuwa kikola okimanyi enteeka tezigala zabumu zimanyi zimwagala okukola obuganda ozimanyi ne bwodda kunze mukunja kutomeza landi mayini ate ngaokimanyi kyewakola okimanyi nsi tekimanyi naye nja kutomeza landi jangu mpola bakuwana kuddo koyite woosula genda mpola mukulu bwemwegadangira nga atalina kasiba gwe buli zipu gwosanze ogisumula mwegadangira kwakali akawala akadda ku tirumidia nekatuleekaana kasinga okutegera ku tv kano kasosanyu lobinamweruka nomufunira sa olubuto lulumujjamu njakutomeza boyi banabamba bbs telefaina bonna bonna bemukalakase ne mbasiiga empita mbi nja kutomeza meseji yonjifunye nenina ku sande nze sirwana nakati golwana neinformation nze nakuteeka nenkwanika bwenti nekuteeka buli nsi nakukubako ettala bala ettala zikwakiramu nze sina buzibu naawe nakuteeka ettala ttala zikwakiramu wali darling yali ani yali abantu basobola kuuze uze nakuta yakata ne nkumulisa went ense kulaba that was my job era ne gumara kali bono genda bono genda ngo oleyo ndeta nja kutomeze kisemba yo mujana kula wonywa amazi nja kugusa nja nja kulomansinga nja kutusa weyagala Yonzo kwa zana lesi. Mese juna jifunye buli na jida wene. Ngeenda kusande njako ija. Njako ija njako kwa adresi. Ngabulu mji nyo. Nze naku, naku gusa. Siri kwa abambo gamba simenze ndi garibu. Siri gulibuwa. Siri gulibuwa nalemwa. Sagara nsimbizo. Ate njogero du franche. Njogero du njogero du ngeleza. No, njogero du ganda rumuru njogera. Guluma ya guza. Guluma ya guza. Bumato limu bishi. bwoba tolina mission yakusanya bwakabaka kiki ekikwogeza ku midia buli kaseera mutugenda okuteeka ebifaananyi bikadde wy so concerned twagala bwagazi kabaka abeeri wala gyayogere deployment zifuuse deployment mu buganda wona amasiro gonna gajjude ba sfc bafunyemu ne baraks namba okimanyi nensi kandigambe mu masiro genyini bataddemu enkambi ya sfc mweri ekyensi badde ekimanyi nganura bali tabakiriza motoka eva kaso eva namungona kuingira Kampala ngeva Kampala yita ku masiro ekyesebe bade chimanyi Goyezo kuroza nti oli mu office oliwo iliga toli wotolina buyinza bubera wadde okwogera ekigambo kyonna oli mu chifo chicham contract yagwako kubanga oyagala kutta mukamaawo ng'omusajja ngaotukira okwegadangira mu ofisi wegadabunobunobunobuwalabutana newegadanga sozi robina smensany robina mweruka omuwala agoba uh, ensi yona golaba nga bamuwujja ekiwojolo ku tv bali mu situdio ze bamuwujja ekiwojo naye guwegadangako omusajja omukulu olina amagezi buno bona bona bakola ku bbs fm bonna mbwagadde mbusize empitambi mbwotegeera ng'oli katikkiro waawa ngenda mpola nja kutomeza landi mayini nesembe uja juli ya bukanji we mwobude zina nakuwa na mwibirizi ngenda slowly nkankuta mpola mpola nja kugusa mwona kuzina na mwibiri gwe kule nsobi nja kulo maasinga paka ngense kutegele kwa zina kutegele kwa zina kutegele kwa kilako kuno kwoli ebintu byosinga okutegera mu nsi kusindika mannyo kuwujja biwojjolo nakusala bimemeyabbakulbebagezitobisobola fast emirimu gyosinga okutegera kuwujja biwojjolo kusinika mannyo newotasanidde kuseka nakwambala busutwe bwawula ebibanja byo byokka tolina kirala kyosobola nagenda musaluni kwosala bimemeyatuya age Kyovula buganda bwasoba. Buli kimu kisobye. Nsima katikkiro mulogonga gwe omusaayi n'ogenda e Tanzania ogula amayimbo galete mu Buganda. Orogo Buganda gwe. Tuzaako akali enkoko wansi tuzaako engalabi yo. Sigwa sokwera katikkiro wa Buganda. abazungu balwanyisa obuganda obumalawo baalemwa gavumenti ezajja nezirwanyisa obuganda ebuganda ezirema kati gwe nono mukama osimanyi oserutabasira omutano wakale kyezayise windows gwe batamanyi wali essaawa zino naye ali mu bbanga obagino batagenda mumugenda mukujja obuganda tosobola bujjawo ojja kudduka obuganda obulekewo ekyo kyo ojja kudduka obuganda obulekewo nakedi zozimbi bintu byozimbi byonna bijja kudda mu mengo nga yebikozesa kubanga ettaka wabbalibbe n'ensimbi mwabbanzire nze nakusaba ekintu kimu twetaaga kaba kakyenkusaba luli nakuteeka ku pressure naga wagenda omujja omusajja atungayirye nze namulwaza kubanga zinafuna information nefuna information enjuwa njuwa abantu if you don't respect yourself nobody is going to respect you you say that you're a professional lawyer but professional lawyer doesn't uh, professional lawyers they don't behave the way how you behave you behave like someone who's not uneducated who's not professional in such a situation if someone asks you a question please we need answers we doesn't need to blog allows me talking a lot of nonsense a professional lawyer they ask you a question you give a reply with a proper answer not beating around the bush it's a simple question where is our king for a media i'm covering at but you are quite boasting around saying but araji araji araji what is allergy bwe nakuta ku pressure ete kabaka yavayo musajja watungasi nga mwali mwagala mutireni sititegedde right now we are asking questions where is our king ovateka simanyi kusaba simanyi otadde bino bibuloga byekisirisiro biringenga biwawasere bitandika okwasamira ku midia bateka ebifaananyi bikale baloza tetuna isro isro tetumulina ate ojja ogaoyogera ebigambo binyo ku midia twetaaga kabaka professional lawyer wakubuza chibuzo ni chino why you answer direct don't pass around be professional misanga mekaji wakaoza wacha kubanga wafwe makelele watanikia unu mufereka tende toza nga wedo musa goku guwa dogo kujamuru buto obogo kubeye koko toguoza nga ko kabaka wasi wa mtuwala makoti wa mataka nga mamu wawira mbomu njini mbiba settings of a state gwe katikira asoso kubeda mbwa kabaka mbwa mbwa gane wawira kabaka na mtuwala mkoti mbwa sose kumanga you working for a state we ask questions we need answers because we are Uganda tuetaga kabaka kumanya wa wali period not beat yangara musima ibi chibi chibi chibi because what have you done we collected the money for for for Masiro not for for this my my siju ine chini zimbe chikukumbuka gundi chini chikukumbuka kasoli kasoli wachi chikukumbuka mungo mu omuwe ba chini chini my my masengiri wa masengiri tu gasachi ngenda ampora chewakolo chimanyi ngenda ampora nja kukuba nyukiria ukasaja wakasale bimeya nkukube nyukiria kuno kumidi ate sejusa setonda se twagala kabaka wonna waali nga mulamu eyo mission yo gyoli mugiveeko tukubuuza questions oli eri ogenda ku baka pakas mulogi kudda mulogi kuwujja bawalabiwojola abaana ba yunivesity mbasize siriimu oliawo osiruwala ana tamanyi kyoli customer backpackers ana tamanyi backpackers nemuzanyira ebimaaso negendereza nkwata mpula mu musana guno kubanga nyinza okunyukiramu bale nakulabaka katuna bakachadde eh, mukizo kugenda kwa enkono encha tugenda kuda mu program tugenda kubera ku open loop discussion program jebale nokorayo ngira gikolencha then ku sandwich karibi